buru buru piain sun peluk welas buru buru piain isun bebiarengan loro ati mane ku jiwa mane ambi wong hang sun welasi asmane buru buru piain sun peluk welas buru buru piain isun bebiarengan loro ati maning ku jiwa maning ambi wong hang son walasi kemuliaan tangis maning sampai son tangisi tanpa pianyu mata ibarat son jaluk tolong sampai kentekan suara mung ngerasa kaken lorone ati hang seru nyiksa wong hansun walasi opo riko ngerti kelendi carane ilang agak loro hati sun peluk walas buru buru piain isun pepiarengan loro ati maning ku jiwa maning hambi wong hang sun welas kemuliaan tangis maning sampai sun tangisi tanpa pianyu moto ibarat sun jaluk tolong sampai kentekan SUARO mu ngerasa kaken lorone atiku

opo riko ngerti kelanti carane ngilangaken loro ati